Yo la ça va ou quoi C'est votre gars Isiris Offset, vous savez le délire ou pas Vous allez bien ou pas <laughs> Aujourd'hui on va réagir à une chanson de Sagopa. À la Bouba quoi, on dirait Boba qui a 40 ans mais lui c'est un papa, il a même des cheveux blancs et tout. Il assure des ouf dans les rap turcs, les rappeurs les plus âgés je pourrais dire comme ça. Mais il fait des bangers et tout. Avant de commencer, abonne-toi, lâche un like, active la cloche de notification et va me suivre sur Instagram. Du coup, commençons cette vidéo réaction en fait, Les clips de Sagopa. Commençons. Waouh. Waouh. On dirait un occultiste, vous voyez. <laughs> On dirait un occultiste. Ouais. Regardez. Waouh. Les clips est ouf. L'équipe est ouf. Les débuts, ça, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Non, non, non, non, non, non, non, Vous allez dire c'est un papa ou pas C'est un papa ou pas C'est un papa ou un jeune Je vous assure que c'est un papa mais tu, Qui kick mon bordel Qui İme de çık. Boğaza düşmek gibi sürükler akıntı. Kaçmayı deneyim. Kaçmayı deneyim. takıldı. Aklı başından atıldı. Geri gidiyor güvenimin hassas ayakları. Hayat ormansa ben ormanın narin kavakları. Pek bir sakin. No, no, no, no, no, no, no. Je vous assure que ce Kim keçi nasıl büyütürüm hala zoğlakları Onlar sever Sever hikaye süsleri Yağmur çekerim ıslatırım mahmakları Ancak atlı karıncaları ezemez insan ayakları Ve zincir vuramaz kapısına içimdeki rengarenk Luna Park'ın hiç kimse An No no no No no Vous n'allez pas les Vous l'avez comparé avec qui C'est un bon C'est un bon Anlamsız arsızlıklardansa anlamlı iştahsızlık olsun farkı değil Üstüne yakışan tavrı tabii Yalnızın içinde cam gövdeyi götürür Bunlar anlattığı hikayelerde anlatmadıkları ölüleri saklarlar Kafes sevmeyen yabani hayvanlar gibidirler sırlar Sırlar sondan bir önceki gün Wow wow wow wow wow wow wow <laughs> gidelim kim biliyor ki Neden çıksınlar sobeleyelim sırları Masamın üstü dolu Eski dostların kesik kafa taslarıyla Bu sondan bir önceki günüm kim biliyor ki yayını Dans les rap, c'est pas seulement les jeunes, il y a même les papas qui quittent, bordel Eski dostların kesik kafa taslarıyla ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Bıçaklar saklanan Saklanır yaşarlar Yaşarlar Saklanır <laughs> yaşarlar Saklanan kaçaklar Saklama bulur Saklama Çığ düşmüş kaya parçası gibi örtülü gizli Güzellikleri olsa net göremiyor gözleri belli Titresinler Oh oh oh oh. Oh ben Oh oh oh. alınma Tanıdığındaki yorgunluklar Bilindik yorgunluklar Temsiz hazımsızlıkla burun buruna burun Önce dinleyin sonra vurun. Mantığımı kavrayın aklınızı yorun. ah, il faut l'applaudir, il faut l'applaudir putain, il faut l'applaudir bordel. Bombalarınızın saatini kurun. Kim önce patlar haydi pat kağıdı koydum bıraktım sorgu masasına Ben onları öylece bıraktım Atembo kaçırdı. Dışarı Var mı ki ben gibi açık konuşan bir kaçık. Makasım yalanın saçını kesiyor. Saçları saçın. Tıtı tıtı pıtı. Bağlar kalıyor. masamın üstü dolu eski dostların kesin. Sondan bir önceki günüm kim biliyor ki Non, non, non, non, non, non, c'est un mot, C'est pas c'est un mot, Il mérite même un disque d'or. Peut-être là, un disque d'or, j'irai vérifier sur Internet. J'irai vérifier s'il n'a a pas des disques d'or en Turquie. Je vais dire non. Non, pourquoi Pourquoi moi, j'aimerais lui, lui donner je m'en lui donner moi-même. <laughs> Depuis que j'écoute la musique turque, il y a des gens que je valide en fait. Il y a des gens que je valide, il y a des gens que j'aime. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette chanson, ça vous a plu. J'espère que cette chanson, vous irez suivre ça après. Vous voyez les délires. Vous allez suivre cette chanson après et vous allez me dire si c'est un mot ou pas, si vous avez kiffé la musique comme moi, en fait. Lâchez un pouce bleu, un putain de pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Suivez-moi sur les réseaux comme Instagram, vous voyez. C'est là où je suis très, très, très, très souvent. Du coup, à la prochaine. Guru Churus.